ممنوع تروح على المدرسة مع ان بلاد تشتغل برا خلصتي؟ ليش لهلأ ما تجوزتي؟ بدك تاخديه غصب عنك أخوك ولد يما ما عنا جنبي بنات خالتي ليش تكتر خير أبطي